उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा मैं सुनता रहा लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा फिर ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा विश्वास बदलेगा